Saluton kaponvon um antau kelkai monatoi um mi spectis film sahrion um nomita glitch um la film sahrion temas pre mortingtai homoy um kiwi gravibijas um la film serio um estas de Australio um kai mi spectas gin per Netflix um la dua filmaro del um la dua filmaro el la film serio disponeblas um fresh data um do mi hiero comencis specti um gene um estas uh, sufficia bona uh, estas sufficia bona um film serio, Um sed uh iom da la actoroi uh um facta al mi aspectas kiel usonai actore uh, kiel mi jam conas do um estas iom meta uh stranga sperto um specti la film serion ah. um tamen mi ja uh jus uh la film serion uh ebli vi um spectos uh, gin. Tio estes cio por hodiau. Gis morgau!